Resto humida. Hey, ik kom wel in goede huis, maar vergis je, ik kom met een bando. Zo weten, ik ben wel een lieve jongen, maar meer bekend van die scandals. Goeie grap, I really don't give a fuck. Ik zie me tappen in mijn sandals. Je kan niet denken dat je dan gaat spelen, elke situatie wordt gehandeld. Hey. Een loss is een loss, ey. En een win is een win, win. Mijn oude vrienden worden meinakken, maar mijn mind is scherper dan een zink. In een gebak was ik all of my sins. Prie to the Lord dat ik draag ze rim. Een schip die we samen gebouwd hebben, kan even nog gaan in de zink, ey. Arriba, arriba, wij zijn op de web, die tijd voor chica Aan deze kant kan je niet fokken Want je wordt je gesmoed net een shisha, je gaat in de vriend, Net Mona Lisa, fuck niet met jou, want je bent niet mijn nigga Ik heb je verlossen aan tot en hoofd Maar ik, maar ik, maar ik hou van lossen met die trigger Ey, fuck, ik voel me bitter John Wicker met die gripper, we hebben geen enkele half van in die clipper Eng gevaar als mijn niggas zo boss op je, uh, uh ik voel me bitter, John Wicker met die gripper We hebben geen enkele, half mangas in die clippers Enge gevaar als mijn niggas, zo boss op je niggers willen trippen in naar Costa Rica. Die lopen snel net als Nia. Ben onstoppable, net als Sia. Hey, ze stellen me vragen, maar die vragen daar kan je niet stellen. Ze vragen me wat is mijn hobby. Ik zei ze hoofd van me niet tellen, moet me niet bellen. Veel mijn nigga is cello. Zeg ik heb familie cheap en cello, bro. Zij packs. Ik zei bello, je kan alleen praten, ze praten op vellen. Ona, Lisa, willen trippen in naar Costa Rica Inloop en slow, netos, als Nia Ben onstoppable, net als